қайырлы кеш қазақ елі екі күндей боп қалды бір жігітте танымаймын қабарласып еді аға ауданыңыздағы әкімді ме әкім прокурор ішкі істер бөлімінің бастығы ә, бұрынғы болса да қайта сайланады деп отырсыз, айтып жатырсыз ә, мәслихаттың хатшысы сот дегендей төрағасы үшеуін бе төртеуін бе аудан орталығы біздің ауданымыз жетісу облысы кербұлақ ауданы сарыөзек ауылы сол жерге түн ортасында шешіндіріп тұр елдің елге көрсететінде қылып байлық бетсе қалай қарайсыз деген ұсын айтты мен үндеген жоқпын сасып та қалдым бір жағынан ұнап та тұр мүмкін жалаңаш тұрса жалаң бұд елдің бәрінен көрініп абыройдан айырылып қанат есболатов ауданымыздың жаңа әкімі Біз жолға түсер ме ә, аудан ішкі істер бөлімінің бастығы мүмкін жоғалған малдарымызды тауып әкеп берер ме екен ең бастысы қасым жомарт кемелұлының айтқан әр ауылдың жайылы мен шабындығы дегендей сол ауыл тұрғындары пайдаланатын соны сөз жүзінде емес іс жүзінде халыққа бөліп берер ме екен қайтарып қалай ойлайсыздар ақыл қосыңыздар егер жігіттер қазыңдаса өздері біледі егер шын айтқан болатын болса не істеуім керек ақыл қосыңыздар осы менің үндеуімді ал егер қасым жомарт кемелұлы сіз де көріп отырсаңыз сіз де ақыл қосыңыз жетісу облысы кербұлақ ауданы ақылбайдың бақытқаны